Mury zamku w Jaworze, widziane od strony placu zamkowego na którym jest miejscowe targowisko i filmik nakręcony 22 września 2012 roku